urukundo mu bantu. Urukundo ni ijambo rimwe ariko rivuze byinshi. Urukundo rwihanganira byinshi ndetse rukababarira byose. Ntirubyinzika iyo wihawe n'ishyari, ntirukurura ruhishyira, ahubwo inyungu za bose. Ariko se shenge ibi ni ibiki? Buri uko mfashe umwanya nkararanganya amaso hari mu cyerekezo cy'umuyaga, umutima wanjye urahabuka kuko ndushaho kubona ibihwanye n'iby'urwo rukundo byaba bisaba ibiganiro byinshi ese mpamvu inzira yawe ikiri nyabagendwa cyangwa disi nyaruka muke ahubwo si urwo rukundo tuvuga ese koko byibuze n'ibisigisigi byarwo byaba bikiri ku isi dore ibintu bisigaye byarahindutse ndetse si uguhinduka gusa ahubwo wagira ngo niko byahoze ku isi ikiremwa icyitwa urukundo mu bantu ni inkuru ishaje ibyari ahari umugabo ntihapfa undi byahindutse ahapfuye umugabo hazuka undi nuko ntubaze umucubura atwokamye ntumwazunguke ari uko undi yahombye kumunejesha imari uko undi yababaye ndetse ngo umukire azabe uko habonetse umukene ayiwe disi umutima urananiwe ndetse hari byinshi wicara ugakumbura njye nicara nkakumbura ya minsi nyabusa nubwo mbyumva nk'imigani aho iby'ubuzima byari magirirane ndetse u Rwanda rwa Gihanga ari nk'umudugudu ubufatanye ari bwose none ubu ikibazo cyabaye ngo ese wanyobora kubyara ngo nkorere mbere y'icyo ubufasha cyose ndetse niba nibuka neza aho ni kuba gifite bagifite umuntu gake naho abandi bo babaye nk'inzoka bamwe baheruka batera inda abandi bagaheruka babyara ubundi muri kabiri irizinze ese ngiriye nte mbaze ese bambe yaba mu byo babasahuzi ba nyamweru badusahuye n'imitima yacu yari irimo nyabyo tukaba twirirwa duta ku butunzi bwacu batwaye, amabuye y'agaciro n'ibindi twibagiwe imitima ikunda imwe twarazwe na ba sokuruza bacu none tukaba dusigaye tubayeho nk'inyamaswa? Ariko se shenge na ndabashunga bambe! Bo bose bayiba bakaba barayishyinguye he? Ko nabo ubwabo ntaho dutaniye? Reka ndeke gushakira ikibazo kitari, byose byapfiriye muri twe ni naho bizazukira, cyo nimureke dufate iya mbere ahari ntitwagarura abatubanjirije ngo bongere batwigishe gukunda nyamara wenda ahari nidutekereza neza tubasanga mu mitima yacu nitwirukana urwango twakira urukundo ndetse nitwimura gukurura twishyira turimika inyungu za buri umwe maze twakwaka ijambo ikinyoma ukuri kukivugira maze shenge urukundo mu bantu rukongera rukagurumana nk'uko rwahoze cyo nimureke turukongeze urukundo mu bantu Turize mutima ukunda intimba y'umutima agahinda gasaze birababaza shenge uradisi wa mutima werekeraho